Terima kasih, Terima kasih donatur. donatur. Terima kasih donatur. Iya. Terima kasih donatur dapat membantu kami. Terima kasih donatur. Terima kasih donatur. karena kami berobat jauh dengan puskesmas